you Saya Sean daripada Blaster Mania. Terima kasih kerana uh, sudi bersama kami sekali lagi di channel Blaster Mania. Okay, so hari ini kita ada unbox lagi. Unbox modelnya consider agak istimewa lah juga kerana sebelum ni kita memang tak buat uh, modul-modul gas macam ni tetapi selepas MST dan kita akan try lah buat lebih banyak uh, produk-produk yang menggunakan gas walaupun ia sensitif di Malaysia tetapi itulah uh, evolusi evolusi um, plaster sekarang yang di mana semuanya dah menggunakan gas kalau anda tak follow anda akan ketinggalan sama ada anda nak ataupun tak nak saja. Alright, jom kita lihat model apa yang ada pada hari ini. Ah, ni dia. Ah, ni dia. Daripada brand Welltech. So, brand Welltech kali ini kita membawakan uh, model 1911. So, kita tengok sikit kotak dia. Dia ada chrome sikit, dia bertulis M1 lah ni, M1. Welltech M1. Consider cantik kotak dia di belakang ni adalah dia punya uh, apa keterangan sikit yang memang saya tak boleh nak baca tetapi apa pun kita lihat apa yang ada di dalam alright jom kita buka uh, bukanya macam ni ah. Ha. ok first yang kita jumpa ada ini consider uh, instruction menu ataupun user menu lah ni alright uh, user menu dia uh, agak berkualiti tengok bersinar-sinar dia ada tulis uh, gambar dia tulis automatic pistol M1 so ini memang 1911 lah dia ada beberapa color so dia ada warna hitam dia ada warna silver ada warna biru tetapi yang ada kat sini warna silver ok so kita tengok-tengok sikit dia punya user menu ok consider dia ajar lah cara macam mana nak clock nak masukkan uh, jailbore nak masukkan gas ha, masukkan gas dan ni memang khas untuk jenis gel ball lah. bukan BB, bukan magnet, bukan apa-apa lah. gel ball 7 ke 8 mm sahaja walaupun memang dia menggunakan gas tetapi gas yang dicadangkan adalah gas R134A iaitu yang khas digunakan oleh aircon compressor untuk kereta punya kalau anda nak masukkan gas lain, boleh. Tetapi kalau dia rosak ke apa, kuat sangat, itu adalah tanggungjawab anda sendiri. Alright. So dia ada lagi uh, technical, technical, technical dia lah. Tengok siap dia bermacam-macam lagi. Dia punya apa? Sertifikat daripada China ni. Memang saya tak boleh nak baca lah apa benda yang ditulis di dalam ni sebab Mandarin. Tapi apapun saya rasa standard sajalah. Okay, jom kita lihat apa lagi yang ada dalam kotak yang ni ya. So dia ada bagi spring satu Tak sure ni spring apa benda Maybe blowback ke Sebab takkanlah ada benda lain kan spring Panjang macam ni Ada spare part sikit Dia punya spare part Ada gel ball saya rasa ini milky Tak ada brand Ada satu speed loader ah, Loader ni untuk masukkan gel ball tu dengan lebih mudah lah Dan hero kita pada hari ini Welltech M1 ataupun 1911. Ha. Okey. Kalau anda perhatikan dia di sini ada satu kekosongan. Ini sebenarnya untuk letak mag ah. Magazine dia dah siap-siap letak dalam ni. Ini untuk mag. Kalau anda lihat dia punya uh, teaser lah ataupun gambar teaser dia ada menyertakan gambar bersama dengan satu tank gas. Tetapi sebenarnya tak ada. Ah tidak bagi gas lah, anda kena dapatkan gas sendiri alright jom kita lihat ni sedikit dulu eh jom kita letak tepi ha. nampak tak? Huh, perasaan di tangan agak berat tetapi dia memang part atas-atas ni dia memang daripada plastik plastik ha. dia punya inner barrel daripada aluminium ataupun alloy tapi dia punya outer ni consider outer lah ni daripada plastik ini daripada plastik ataupun nak kata nylon lah plastik macam murah sangat pula dia punya kepingan ni daripada nylon juga ataupun nak panggil plastik pun boleh lah ok hmm, semua ni daripada plastik lah ni ataupun nylon cuma yang dia punya skru daripada besi dia punya trigger daripada besi dia punya uh, hammer ni daripada besi uh, side dia daripada besi juga dan interior dia artinya dia punya mekanisme dalam tu memang daripada besi alright dan mag dia memang daripada besi lah berat alright kita tukar angle lepas tu kita tengok secara lebih detail lah so ok ni uh, angle yang lain dan sekarang kita tengok secara lebih dekat lah dia punya detail Alright, ada tulisan code MKIV series 70 Government model Point 45 lah, automatic caliber So, dia macam ni lah Warna ni uh, silver Okay, kalau anda nak tarik dia Macam ni Boleh lihat bahagian dalam Okay Patut tak boleh tarik macam ni Kena masukkan mag dulu baru boleh tarik Ha, macam tu kalau nak release dia kat sini ha. so dia punya ni ada dia punya logo nampak ni besi ada macam karat-karat sikit lebih menampakkan features dia dan uh, model ni juga sama macam dengan MST TTI artinya dia ada uh, double safety artinya anda kena tekan ini sekali juga baru anda boleh shoot so hammer dia dah tarik ke belakang so kalau anda tekan trigger saja memang dia tak boleh nak tembak lah. Anda kena hole ni belakang sekali Baru boleh tembak ha, Nampak Dan juga sama macam TTI juga Dia ada macam ni half ha, Kalau half macam ni memang anda pegang macam ni Dah tak boleh nak tembak Kena sampai ke bawah baru boleh Dan juga safety dia di sini lah Tolak ke atas kiri kanan sama Juga adalah safe Kena turunkan safety baru boleh shoot Alright Sebelah sini Okay ini memang daripada plastik ya, ataupun nylon lah. Ini pun sama, cuma yang trigger ni daripada besi uh, Dia punya mag release daripada besi Lepas tu bahagian ni besi Ini pun plastik, ini besi, besi Bahagian dalam tu besi lah So yang dia punya end point ni memang besi So kalau anda nak adjustkan ketinggian dia, anda cuma putarkan skru je ni So dia akan uh, naik lah lebih ke atas Dan kalau anda nak bagi lebih cantik anda kena warnakanlah bahagian yang ini supaya lebih senanglah anda nak aim tu ok jom kita lihat mag dia pula alright mag dia di sini bahagian bawah anda boleh masukkan gas dan kepingan ini boleh dikeluarkan kalau anda cucuk bahagian yang ni dan anda boleh keluarkan yang ni untuk maintenance ni dia punya valve dan spring dia memang sama anda kena turunkan spring Lepas tu anda kena hold dengan tangan Baru masukkan gel di sini Around dalam belasan biji lah Boleh masuk di sini ya Ok sebelum itu kita timbang sikit Kita tengok ke dia punya beratnya berapa Alright ni sekali dengan Mac lah Jumlah berat dia 757 Around lebih kurang macam Kublai P1 Tak adalah seberat macam MST yang 900 gram lebih kan Itu pun Uh, belum lagi dengan dia punya metal sliding kalau dengan metal sliding memang lebih daripada 1 kilo lah alright 757 lah dan kalau nak tahu saiz dia besar mana memang consider lebar sikit lah dia punya grip memang perasan di tangan ok ada berat juga sedap cuma dia plastik-plastik sikit lah rasa macam dah bahagian berat dia tertumpu kat bahagian grip ni atas ni macam ringan sikit maybe anda boleh tambahlah uh, dia punya torchlight ke yang berat sikit supaya balance dia lebih kepada keseluruhan ni okey dia punya panjangnya berapa ni memang consider one to one lah juga dia punya size ni dalam kalau sampai di sini 19 cm kalau sampai di ni belakang ni saya panggil echo lah 22 cm kalau macam ini dapat dalam 15 cm. Okey. Saya tak tahu benda real macam mana, tapi kalau anda tahu anda bandingkanlah dia dengan saiz benda real ya. Alright. So masuk gasnya di sini. So gas yang dicadangkan adalah gas 134A. Hari tu nak test uh, FPS MST dah habis gasnya. Ni gas yang baru. So cara masuk dia memang daripada belakang, pontot. So cucuk saja. Alright. Dalam 5 ke 8 saat lah. Sebelum masukkan jawbo, kita try tembak-tembak lah. Ha? Nanti kita masukkan jawbo, kita try dengan uh, FPS pula. So. Okay. Okay, release dulu. Okay, tengok ah. Ha? Oh, sebab tak ada jawbo so dia tendang macam ni. Kena tekan yang ni. Ha. di tangan best ah memang best Okay. so sekarang kita masukkan jabo dan selepas yang tu kita bagi close up dan kita uh, test fps lah kali ni takkan tertinggal lagi gas baru ni banyak ok masukkan jabo anda kena turunkan spring yang ni dan nampak tak di sini ada lekuk yang lebih besar di sinilah tempatnya masukkan jabo so saya gunakan speed loader yang ni kalau anda tekan dia akan turun lah jabur tu nampak ha, macam ni satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas macam ni lah dah consider macam boleh masuk lagi kot tapi saya try push lah ha, tak boleh banyak sangat Oh, pecah satu nampak hmm. Orang-orang macam ni lah Dalam 2-13 biji lah Okay so, Selepas close up Kita pergi kepada FPS testing Okey, kita dah sampai dan sekarang kita akan menggunakan Gelbo 7 ke 8 mm. Eh. Yang ini adalah brand Miyuki daripada kami sendiri Blaster Mania iaitu Meteo Samurai ya yang merupakan uh, Miyuki spec yang paling bagus lah. Dan sekarang kita panggil Mr. Ace. Okey, chrono kami dah ready. Dan ni ya. Dia memang dia memang gel bawah ah. bukan benda lain lah ni gel bawah ah. okay? alright jom kita mulakan sekarang sekarang kosong 166 181 uh, tak keluar 181 164 222 wey Okay guys, so kita dah tengok FPS testing yang dia ni uh, Boleh dapat around dalam 1.7-1.8 FPS So ada juga tembakan yang mencapai 200 So saya rasa itu bergantung kepada pressure gas tu lah Kalau gas tu anda tembak banyak kali, dia akan slow, dia akan lemah sikit Ataupun mungkin saya pump tak cukup gas dalam ni So dia macam lemah sikit lah boleh, Tapi boleh capai juga dalam 200 lah Maybe anda kena uh, apa Baguskan dia punya uh, Air seal Tightkan dia So akan dapat FPS around dalam 200 lah Untuk jenis blaster handgun So memang consider Best lah juga okay, Boleh dapat 170, 180 ke 200 Memang menarik lah ada perasaan di tangan cuma dia lebih banyak bahagian plastik tetapi saya rasa ni boleh upgrade kot selepas yang ni. Cuma itulah kelemahan dia sebab banyak sangat plastiknya macam uh, uh, tak berapa real sangatlah dia fake sikit. Ataupun maybe anda dapatkan model yang hitam ataupun yang ni dan dispraykanlah dengan matte black supaya nampak lebih cantik. Alright, kepada sesiapa yang berminat untuk dapatkan welltech yang ni, Uh, bolehlah try usaha-usahakan di bahagian uh, description di bahagian uh, description lah di bawah video yang ni ya eh. dan kalau anda nak memang model ni cuma uh, boleh dapat dengan cara pre-order cuba tengok tengokkanlah uh, detail pre-order tu di bahagian website kami so kalau anda memang berminat anda kena buat pre-order lah Pre-order anda memerlukan masa sebulan Artinya masa menunggu tu sebulan Untuk kami mendapatkannya kepada anda Alright So rating kalau nak bandingkan dengan MST Dia dah kekurangan detail Dan juga kekurangan bahagian besi-besi sikit lah So kalau untuk jenis gas ataupun handgun blaster Jenis gas yang ni saya bagi 7.5 maka lah 7.5 Perasaan di tangan memang consider okey cuma itulah plastiknya banyak sikit tetapi apapun memang uh, dia lain model berbanding dengan MST sebab MST tu combat master kan kalau anda memang berminat dengan jenis-jenis pistol Uh, blaster macam ni so anda try lah kumpulkan sebanyak mungkin ada lebih banyak lagi model akan datang yang memang kebanyakan ni gas sebab sekarang China banyak mengeluarkan jenis-jenis handgun jenis gas lah so kita akan try dapatkan lebih banyak model uh, dan untuk tatapan ataupun review anda semua lah tak beli tak apa kalau anda risau anda takut jangan dapatkan model-model seperti yang ni kerana ia sangat sensitif tetapi kalau sekadar nak tengok support-supportkanlah channel kami uh, di Blaster Mania ni ya alright Sekali lagi terima kasih banyak-banyak terima kasih banyak-banyak kepada anda kerana terus menyokong kami dan saya uh, Sean Debra Blastermania memang uh, bergembira lah atas sokongan anda semua. Alright, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean Debra Blastermania. Bye-bye.